装酷，假装很幸福，试着活了，眼下哑巴，留下证明书。明明用心付出，被举报露骨，只有评论期待，赞助人气指数。 欣赏感动，阿杜，讽刺幽默，心酸刻薄，千百种人物，秘密照片 P 图，与真实不符，慢慢仰慕你，情我愿互相关注。 ve dalga